on a fait grâce à l'OFAGE en fait que le groupe de, Marseille est venu à Berlin. Euh, et nous maintenant, on arrive euh, ici pour faire les pièces. Donc, et le principe, c'était pourquoi cet échange Pour pouvoir euh, aider les jeunes à se rendre compte que dans les deux pays, il y a des processus de création parallèles. Et là, on se retrouve avec deux pièces qui ont une couleur, qui ont quelque chose qui, qui se rencontrent en fait. En fait, il y a vraiment un lien qui est en train de se créer entre individus, mais aussi entre euh, disciplines euh, artistiques. Et, qui, moi personnellement, je pense, permet euh, vraiment un éveil et un enrichissement personnel. Il y a cet échange-là qui est d'abord donc une rencontre d'une personne où, bon, mais voilà, on ne comprend pas ce qu'il dit, mais là, par la danse, on arrive à communiquer justement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est rendu compte que, ben voilà, on danse ensemble et ça passe, il y a quelque chose de commun, mais là on se retrouve là en face de l'autre après dans le café, et, comment on fait Comment on fait Mais du coup, je, trouve que ça les pousse à, faire cet effort plus directement. Ils ont déjà communiqué dans une autre sphère, une sphère corporelle, et là, il y a la sphère du, langage qui vient, qui vient là et, du coup, ils ont envie ils, se positionnent. Ça, c'est important. Quoi. Ils, se positionnent et, ils prennent du recul par rapport à tout ce qu'ils sont en train de, de vivre. Et cette notion de, prendre du recul dans ce projet-là, elle est à, plein d'endroits en fait. Dans ce qu'on interroge artistiquement, mais aussi dans ce qu'ils vivent, euh, dans la rencontre, dans les langues, dans l'utilisation des, aussi euh, des langues ou de la difficulté d'eux. An dem Austausch nehme ich teil, weil mich das Tanzen allgemein sehr interessiert. Ich habe jetzt die Möglichkeit gefunden, in einer Jugendkompanie zu tanzen, die mir die Möglichkeit gibt, um die Welt zu reisen, meine Erfahrung auszuschöpfen noch mehr Leute kennenzulernen, mich auch in Sprachen noch ein bisschen zu vertiefen. je suis viel mehr interessiert jetzt an der französischen Sprache, das auf jeden Fall. La danse, c'est ma passion déjà. Et quand j'ai entendu un projet de la danse et puis avec, euh, des étrangers aussi, ça a été vraiment... Euh, c'est magnifique de rencontrer des gens qui sont, qui sont loin, qu'on ne peut pas voir tous les jours. Moi, je ne pouvais pas. Quoi. Je me disais non, je ne pourrais, jamais apprendre allemand. Et puis, en entendant pendant une semaine parler, et puis là, euh, ça me donne envie. Dadurch, dass ich hier viele Franzosen treffe, ist es schon so, dass ich äh, mehr die Lust bekomme, Französisch zu lernen. Aber äh, auch vielleicht, ich habe mir schon darüber Gedanken gemacht, auch hier zu arbeiten. Deswegen denke ich, es, wär, es wäre eigentlich gut, Französisch zu können. Früher habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Und jetzt ist das schon so, wow, eine schöne Sprache. Und warum nicht? J'aime bien quand ils parlent et tout, ils ont, je sais pas, ils sont charismatiques et tout, c'est, je sais pas si j'aime bien. Quand je les vois danser eux, euh, c'est comme si je mûrissais en fait. Et du coup, bah, bah du coup, je, c'est comme si je, euh, je pompais ce que eux font sur scène en fait, dans mon corps. l'ophage nous aide financièrement, mais pas seulement financièrement. J'ai senti qu'ils étaient dans leur travail avec du cœur, avec de l'amour, et du coup, de, pour moi, c'est un, une chance de pouvoir continuer un petit peu cette, cette énergie-là, cette énergie euh, qui pour moi est nécessaire, mais euh, qui vient d'eux et que nous on peut transmettre aux jeunes. Et c'est là qu'il faut chercher. Euh, et aller semer des bonnes graines. Et je pense que ça fait partie des institutions qui, sèment les bonnes graines. Et je suis très heureux qu'ils puissent nous, nous suivre pour ce projet.